久しぶりに会った時、ストレス。久しぶりに会った時、ストレス。最近の仕事はどうですか最近の仕事はどうですかうまくいっています。A さんはうまくいっています。A さんは私は 最近ストレスがひどいです。私は最近ストレスがひどいです。久しぶり、久しぶり、最近、最近、どうですかどうですかストレス、ストレス。